Hər vaxtınız xeyirli olsun. Sıfırdan və tamamilə pulsuz dropshipping təlimində hamınızı xoş gördük. Dropshippingin nə olduğu ilə bağlı uzun-uzadı danışmaq istəmirəm. Sadəcə bunu bilməyiniz kifayətdir ki, bildiyiniz qədərilə internetdə çoxlu sayda onlayn alış-veriş saytı var. Məsələn, eBay, Amazon, Walmart, Shopify və s. Biz bu saytların birində, yəni eBay-də öz mağazamızı açırıq və digər saytlardan bura məhsullar yükləyib satırıq. Məhsulun qablaşdırılması, çatdırılması və qalan heç bir şeyə qarışmırıq. Təbii ki, burada məhsul daha baha qiymətə satacağımız üçün gəlir də əldə etmiş oluruq. Gəlin hər şeydən əvvəl bizə nələri lazım olacağını dəqiqləşdirək. Təbii ki, hazırki mail hesabınızdan da istifadə edə bilərsiniz, amma bir şey var ki, müştəri məlumatları, ödəmə məlumatları və başqa bir çox şey həmin mailə gələcək və bu digər maillərlə qarışaraq çətinlik yarada bilər. Meyda çıxmaq yəqin ki, hamı bilir, amma hər ehtimala qarşı deyim ki, mail və hesabları açanda, əgər 18 yaşınıza çatmısınızsa öz məlumatlarınızı, yox çatmamısınızsa 18 yaşını tamamlamış birinin məlumatlarını düzgün şəkildə, yəni ad, soyad, doğum tarixi şəxsi vəsiqəsindəki ilə eyni olacaq şəkildə doldurmalısınız. Veynasandan sonra hər ehtimala qarşı iki mərhələli doğrulamanı aktivləşdirin ki, daha sonra təhlükəsizliklə bağlı hər hansı bir problem yaşamayasınız. Bu kart bizə ödəmələri almaq üçün lazım olacaq və bildiyim qədərilə bir çox dollar valyutalı kart var. Amma mənə görə ən yaxşısı Unibankın təqdim elədiyi UCard-dır. Hal-hazırda da görürsüz. Deməli, əvvəlcə yaxınlıqdakı Unibank filialına daxil olun. UCard üçün növbə götürün və növbənin çatanda məşqdaşlara yaxınlaşın. Onlar sizdən şəxsi vəsiqəsi istəyəcəklər və proses başa çatandan sonra sizə elə yerindəcə kartı təqdim edəcəklər. Qeyd edim ki, kart pulsuzdur. Önəmli məqam ondan ibarətdir ki, kartı sifariş verəndə deyin ki, zəhmət olmasa mənə bu kartın ingiliscə rekvizitlərini verin. Onlar sizə belə bir kağız təqdim edəcəklər. Daha sonra biz bu kağızdakı məlumatlar vasitəsilə Payoneer hesabımızı təsdiq etdirəcəyik. Bundan əlavə ora getmişkən Olibankın mobil tətbiqini də indirin və əməkdaşlıq kimi etsin ki, kartınızı ora əlavə edəsiniz. Üçüncü lazım olan şey başlanğıc üçün biraz puldur. Ebay dropshipping nə qədər az büdcəli olsa da, yenə də ilk başda biraz pul lazımdır. Bəs yaxşı, niyə? Bunu belə izah edeyim. Satışa yeni başlayanlar eBay-in güvənini qazanmadığı üçün eBay bizə pulu birbaşa göndərir. Bizə sifariş gəlir, alıcı pulu ödəyir və pul orada eBay hesabına qalır. Biz məhsulu öz pulumuzdan sifariş edirik, məhsul çatır müştəriyə və ondan 5-6 gün sonra pul hesabımıza yatmış olur. Ona görə də ən azından 2-1 ay alış-veriş eləmək üçün pulumuz olmalıdır. Bunun üçün 50 dollar ayırsaq məncə ideal rəqəmdir. Bizə pul lazım olacağını bildiyimizə görə də elə banka getmişkən kassaya yaxınlaşıb kartınıza pul yükləyə bilərsiniz. Payoneer qlobal bir ödəmə sistemidir və eBay də bunu dəstəklədiyinə görə bizə Payoneer hesabı lazım olacaq. Deməli sistem belə işləyir. Müştərə ödəniş edir, pul oradan Payoneer hesabımıza yatır və oradan da karta çəkmək mümkün olur. Ödəniş almağın mümkün olduğunu göstərmək üçün də bu şəkilləri seçmişəm. Təbii ki, eBay-də satış eləyiriksə bizə eBay satıcı hesabı lazım olacaq. O bəhs etdiyim bütün hesabları necə açmaq lazımdır və təsdiqlətdirmək lazımdır bir-bir göstərəcəm. Bayaq dediyim kimi alış-veriş saytları çoxdur, amma hələ ki ən güvənlisi və keyfiyyətlisi Amazondur deyə bilərik. Ona görə də Amazonda da qeydiyyatdan keçməli olacağıq. Rəsumda bizə ümumi olaraq nələrin lazım olacağını bilirik. Amma deyə bilərsiniz ki, hansından başlayaq? İlk növbədə bir mail hesabı və UKR almaq lazımdır. Növbəti videoya qədər bu dediklərimi həll etməyə çalışın. İkinci bölümdə Pioneer hesabımızı açıb təsdiqlətdirəcəyik. Üstəlik bir Telegram qrupu açdım ki, suallarınızı və çətinliklərinizi asan şəkildə bölüşüb həll edə bilin. Ona da videonun açıqlama hissəsindən daxil ola bilərsiniz. Növbəti videoda görüşənədək hələlik.